ولاية به بأبي وأمي بخصوص الغسالة الأوتوماتيكية غسالة كثير منهم يجهل مسألة الحكم بها غسالة يقول اللي هي يشبكون الماء مباشرة بها وهي تطهر الملابس ما في غسالة تطهر الملابس هذه تزيل الصابون أما تطهير ملابس ما تطهر إذا تحط فيها ملابس نجسة تتنجس شلون؟ لأن هالغسالة هذه شو تسوي؟ شو تسوي؟ هذه فلان من الناس صوبة فيه دم وحطه في الغسالة وسكر الباب هذه توصل إلى ماء إلى حد محدود ويوقف الماء يوقف ما تبرح النجاسة موجودة في الثوب إذا قام الدور يغسل الثوب يروح الدم يروح الدم يقول هذا تالي الماء ينكت ويجي ماء جديد الماء الجديد هذا اللي يجي يوصل إلى حد محدود خوب الباقي من الغسالة يوم افترت طفر عليها نجاسة من أول تنجس فوق وإذا وصل إلى حد محدود والماء صار كله نجس إذا وصل إلى حد محدود ماء طاهر وتالي أغلقت يعني اكتفت بالماء إذا اشتغلت ثانية اتصلت بالمكان المتنجس والماء هذا قليل فيصير تنجس فيصير الملابس كلها ناجسة إذا بتحطها في هالملابس في هالغسالات لازم تحط الملابس طاهرة لازم تحطها طاهرة أو لا تحطها ما يخالف حطها لين تروح حيل النجاسة تمد الهوز وتطهر الغسالة بماء متصل طهر الغسالة بماء متصل وطهر أيضا الملابس ويا هذا نعم يقول هذا الماء مشبوك بها متصل متصل بس ما يوصل إلى الحد العلوي من الغسالة إذا طفرت الغسالة وهي تشتغل طفرت على الجدران من فوق تتنجس تأخذ الحذر منها بارك الله فيك